السلام عليكم في هذا الفيديو غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش كنوجد هاد لي زونشوا اللي مخللين ومرقدين في زيت الزيتون راهم كيجيو زوينين بزاف بالاخص انهم كيجيو اقتصاديين وكيجيو بنانين حسن من هادوك اللي كيتباعوا خليكم معايا لان الوصفه راها سهله بزاف غادي نحتاجو كيلو ديال les anchois. هنا عندي les anchois نقيتهم وغسلتهم مزيان وخليتهم تيقطرو حتى حيد منهم هداك الما هنا غادي ناخد واحد ال bol اللي غادي نخلط فيه انا غندير فيه هاد les anchois ديالي غادي نزيد عليه جوج المعالق كبارين ديال الملح الغليظ لو غورو سيل غنزيد عليهم معلقه صغيره ديال السكر وغادي نحتاجو هنايا نص ديال الخل الابيض فبالنسبه لهاد الوصفه هادي فتقدروا تحتاجوا واحد شويه زيت على السيترو فكتبقى على حساب لو بور اللي غادي تستعملوا على حساب عاوتاني la taille ديال les anchois. فلي مهم بزاف هو انكم خصكم تستعملوا هذه الكميه اللي غتكفيكم باش يتغطى هذاك les anchois كامل يجي مغطي في الخل لان هنايا غادي نخليوه مرقد في الخل باش يطيب لينا في ديك l'acidité ديال الخل هذه المرحله الاولى ديال باش نوجدوا هاد les anchois. فهنايا غادي نخلط هاد les anchois ديالي غير باش نخلط داك الملح والسكر مع الخل هنايا غادي نغطيهم وغادي نخليهم مرقدين فالمده هنا الا غنخلي فيها هاد الشطون هذا يترقد فهي ربعة سوايع لان هاد la taille ديال هاد les anchois عندي شويه كبيره فالا كان عندكم هذاك الشطون اللي شويه صغير فكل ما كان صغير في la taille كل ما غتخليه قل في المده بالاخص الا كنتو غتستعملوا داك الشطون اللي تيكون صغير بزاف فما نصحكمش تفوتوا له ساعتين المكانه انا كيف ما شفتو معايا déjà الماء ديال الخل بدا كيتبدل كيولي ابيض لان déjà هنايا الشطون داك يطيب في ديك l'acidité. فانا غتغطيه وغتخليه غير على برا à température ambiante ما ديروهش في الثلاجه فهنا من بعد ما دازت ربعة سوايع هما مرقدين في الخل فهنا غادي ناخذ لي زونشوا غادي نصفيهم نحيد منهم هذاك الخل فهنا باش ما يجيوناش هاد لي زونشوا محمضين بزاف بهذاك الفينيغ ومالحين بديك الملح اللي استعملنا فهنا غادي نغسلهم واحد شويه بالماء هنا حاولو متغسلوهمش مزيان بالما غير واحد شوية كبو عليه الما غير باش نحيدو منو شوية ديال الحموضة وغادي نخليه تيقطر هنا الصراحة خليتو تيقطر ومشيت كملت شغالي عاد من بعد رجعت نكمل فانا خليوه يقطر حتى ينشف يحيد منو هداك الما carrément. هنايا خديت une boîte لي غادي ن conserver فيها هاد les anchois فانا ننصحكم تستعملو الدجاج وشي بواطه اللي تكون كتسد مزيان باش يبقاو ليكم لمده طول هنا غادي نستعمل زيت الزيتون هنا عندي واحد الكميه تقريبا ديال نص لتر اللي هي ما غاديش نستعملها كامله عندي التومة عندي ورق سيدنا موسى فلفلة صغيرة يابسة عندي القزبر حبوب يابس فهادشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم فماشي بالضرورة تستعملوا هادشي اللي استعملت فانا هادشي اللي عندي فيمكن لكم تستعملوا الزعتر اليازي يعني كاين بزاف د الحوايج ما كتعجبكمش التومه ما ديروهاش وصراحه بالنسبه للفلفله انا هنا واخا استعملتها في الزيت راه ما طلقاتليش الذوق ديالها بزاف يعني راه ما جاونيش حارين بالنسبه للناس اللي غيبغيو لي زونشوا يجيهم شويه حار فنصحكم تقطعوها بتي مورسو اولا ديروا هذيك البابريكا اللي حاره هنا كيف ما شفتوا معايا كبيت شويه الزيت استفت هاد les anchois ديالي درت la couche الاولى وزدت عليها شويه الثوم والقزبر وعاد كبيت عليهم زيت الزيتون فانا ضروري فيما ديروا كوش تكبوا زيت الزيتون فوق منه عاد غادي تكملوا يعني ماشي تستفوه كامل عاد تكبوا الزيت non هنا خاص آه، ما بين كل couche تكون كاينه الزيت صافي وغنبقى مستمره بالطريقه هذه حتى نكمل هاد les anchois ديالي كاملين فحاجه اخرى بالنسبه لهاد زيت الزيتون هنا اللي استعملت لهاد les anchois فهي زيت لي ما كضيعش يعني من بعد ما غادي تاكلوا هاد les anchois انا هذيك الزيت كنشدها كنصفيها وتنديرها في واحد القرعه وتبقاو طيبوا بها يعني تبقاو ديروها في بزاف د الحوايج يعني تقدروا ديروها في des vinaigrettes pour les salades يعني زيت لي ما كضيعش هي تيكون فيها غو ديال les anchois وفيها le goût ديال الثومه ولكن راه كتكون زيت زوينه يعني ما تضيعوهاش فكيف ما لاحظتوا هنايا ف les morceaux ديال les anchois انا هنايا خليتهم صاينين ما قطعتهمش لان في الصراحه ماشي شي حاجه اللي مهمه لان من بعد ما غادي ترقدوا في الزيت راه كيجيو facilement كيتقسموا على جوج فلي مهم هو انكم تغطوهم مزيان في الزيت يعني حاولوا تكونوا سخين في الزيت كيف ما قلت لكم لان هاد الزيت هادي راه ما غاديش تضيع ف وحاولوا تستعملوا شي بواطه اللي تكون كتسد مزيان باش يتكونسيرفاو لكم mieux يعني المده اطول فهنا من بعد ما ساليت انا غادي نغطيهم وغادي نديرهم في الثلاجه يرتاحوا لمده واحد 3 ايام انا كتجيني 3 ايام هي le minimum باش يلاه كياخذوا ديك النسمه ديال الزيت وديال les épices اللي استعملتو وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم فراح كيجيو زوينين وبنانين كثر من هذوك اللي كيتباعوا واجدين لان الصراحه انا شحال اللي كنت كنشري هاد لي زونشوا بزاف وما عمرني ما لقيت الماركت اللي زعما عجبتني لان اغلبيتهم سواء يكونوا مرقدين في الزيت العاديه سواء يكونوا يا محمضين يا مالحين واحد النهار قلت علاش لا نجربهم في الدار والصراحه دابا انا مده وانا كنديرهم في الدار ما عمرني كنظن نعاود نشري هذوك لي زونشوا اللي واجدين وحاجه اخرى ما تنساوش انهم كيطيحوا اقتصاديا يعني في الثمن الا جيتو تشوفوا هذوك اللي كيتباعوا شحال كيطيحوا الكيلو باغابور هذا راه كاين فرق كبير فنصحكم تجربوا هاد les anchois وما تنساوش الا عجبكم la vidéo تخليو les j'aime تبارطاجيو la vidéo وتابوناو معايا في la chaîne